Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto dédié à la MPC One. On va voir ensemble quelles sont les principales fonctions de la machine, comment les utiliser pour créer votre première séquence, les jouer en live et ainsi créer votre première musique. Pour commencer ensemble, nous allons partir d'un nouveau projet. Avant toute chose, et pour commencer, on va voir ensemble eh ben, les différents termes propres à la machine. On a donc cette partie projet où on va venir charger en fin de compte tous nos samples, kits, plugins, effets, etc. en mémoire pour pouvoir bah, les utiliser instantanément. Donc ce projet, il est composé de différentes séquences. Les séquences, il faut les voir comme une partie d'un morceau. Donc on va commencer par une première partie qu'on va appeler intro. Important de bien nommer les séquences à, chaque fois qu'on les utilise pour être sûr de ne pas se perdre. Que je vais régler à 125 BPM sur 4 barres pour commencer, sans transposition. On va donc commencer par charger un track. On a différents types de tracks. On a des tracks MIDI, avec différents instruments ou groupes d'instruments possibles. Alors attention, le track ici, ce n'est pas la chanson, mais bien un instrument ou un groupe d'instruments. On a également des tracks audio, on peut aller jusqu'à 8 tracks audio et 128 tracks MIDI. Sur ces tracks audio, on va pouvoir insérer directement des samples, des, loops qui vont tourner en fond, où on va alors pouvoir insérer une source externe. Ici, en l'occurrence, j'ai mon Roland SH01 SH1 ici. Et pour commencer, on va commencer tout simplement par le programme DrumKit. Dans ce drum kit, on va pouvoir venir charger différentes samples ou programmes déjà établis. Donc soit des samples de notre choix que l'on va assigner sur chacun des pads. Et plus que lire des samples, on va pouvoir les modifier avec de nombreux paramètres. Ce qu'on va voir juste ensuite dans le programme Edit, où on aura la possibilité de choisir des effets ou contrôles sur chacun des pads. Sur chacun des samples, également créer des layers, donc plusieurs couches de ces samples la vélocité de chacun, un filtre par pad avec une enveloppe qui peut lui être assignée et une enveloppe également pour le sample lui-même, un LFO disponible avec plusieurs destinations comme le pitch, le filtre, l'enveloppe ou encore la panoramique et quatre racks d'effets. On va pouvoir sélectionner parmi tous les effets et plugins, tous les effets disponibles dans la MPC et quatre envois qui sont également à notre disposition. Nous allons charger ensemble un programme déjà existant de base sur la machine. Pour cela, je vais chercher mon drum programme, ce qui est disponible dans la MPC One. Et on va commencer par un classique Detroit. On est venu ainsi charger mon programme toujours penser à nommer les tracks. Si on va appeler drums. Sur le Classic AF. On a donc différents samples qui ont été chargés directement dans la machine et préétablis. On peut charger ainsi sur 16 pads sur chaque banque. Donc on a ici la banque A, on pourrait charger également 16 autres samples sur la banque B, C, D, E accident aux fonctions mute, E, F, G et H. Donc on peut venir charger ainsi de nombreux et nombreux samples. On va commencer sans plus attendre en mettant le métronome pour nous guider. Enregistrer et c'est parti. simplement pour avoir le impôts par-dessus. Important de rester en overdub pour pas supprimer ce qui a été fait avant. On a le time control qui est activé et également l'automation désactivée pour faire simple. Tout ce que je viens d'enregistrer est disponible dans le drum guide que l'on voit là, donc possibilité sur une grille de voir ben, différents les notes MIDI que l'on a envoyées qui correspondent aux différents pads de disponibles. Ou encore, on peut l'avoir en vue séquenceur. Ici, je viens sélectionner le pad avec le pad selection que je souhaite et je vois le séquencement de celle-ci. Et concernant les contrôles plus poussés sur ce drum kit, on peut aller dans le programme Edit et donc rentrer plus en détail dans chacun des pads. On a par exemple... partons sur cette voix que l'on voit ici, que l'on peut, si l'on le souhaite, tuner. Et que l'on peut lire donc rajouter notre couche avec, euh, par exemple, un autre instrument, type, je ne sais pas, celui-ci pour tester. On va aller sur l'ajustement, mettons une octave au-dessus. Super, donc on peut rajouter d'autres samples, on peut régler le décalage entre les deux, créer un offset. Encore une fois, gérer la panoramique. Appliquer un filtre sur l'enveloppe pour mettre de l'attaque ou raccourcir le tic. On peut également régler le filtre. il va signer l'enveloppe pour venir pour venir ajouter et moduler ce filtre avec notre enveloppe. On a également des destinations modulation avec le LFO. Donc par exemple, avec différents types de waveforms, une sinusoidale, triangle, sample null qui est une random, euh, une saut, square, noise, etc. que l'on peut assigner à différentes destinations. Par exemple le pitch ici, avec une vitesse plus ou moins rapide que l'on peut synchro avec notre BPM le filtre également, l'amplification et la panoramique. Ainsi, vous avez compris, on peut modifier fortement ce sample, et d'autant plus en rajoutant, encore une fois, d'autres effets dessus. Nous avons ici différents filtres. On peut rajouter un petit compresseur en sortie, très chaud on peut éditer comme cela pour l'ensemble des instruments Si je le souhaite, et pour dupliquer cette séquence, je peux la multiplier par deux et ainsi doubler ce que j'ai déjà fait pour pouvoir l'ajuster par la suite. Voici pour la partie drone. Par-dessus ça, je me suis dit que j'allais ajouter un petit synthétiseur que l'on va appeler basse. Nous allons ajouter donc une basse. Pour ce faire, j'aurais pu utiliser mon Roland. Je vais, pour l'occasion, utiliser les plugins intégrés on a trois différentes sortes de plugins. On a un plugin basse qui va émuler une bassline, on a un plugin électrique qui simule un piano, on a un tube synth qui simule un synthétiseur plus analogique avec deux oscillateurs et possibilité de choisir des ondes associées. On va commencer par la bassline pour faire simple et on a différents presets sur ces basses qui vont permettre de charger différents sauts Commençons par une saut. Pareil, encore une fois, nous allons renommer le plugin basse et choisir une octave plus appropriée. Le son ne me convient pas forcément. Ce que je peux faire, encore une fois, je peux aller dans le programme Edit et j'ai accès à différents paramètres. Chacun de ces paramètres va être différent suivant les plugins avec plus ou moins de possibilités euh, de les modifier. Le bass étant le plus simple, le électrique, un peu plus de paramètres et de fonctions et d'effets associés, et le plus complet étant le tube synth. Bah, va commencer parce que je vois que le cutoff est trop élevé pour moi, parce je cherche une basse. On va couper dans ces montants-là. J'ai mon enveloppe du filtre qui est ici, je n'en veux pas forcément. pas tant que ça. Je rajoute un peu de suboctave. Je vais m'aider cette saut. On va faire une signe pour avoir un peu moins d'harmonique. Pour ajouter un tout petit peu d'harmonique. Ok, super. Niveau chorus, on du drive, du delay, je ne veux pas de delay pour le coup, et un compresseur en sortie. Avec cela, j'ai déjà un premier niveau de basse. pour commencer par quelque chose de très simple. Attention, la basse ne marche pas en mode cordes puisque c'est un synthé monophonique, un plugin monophonique. Ainsi, je vais pouvoir modifier ce que je viens d'enregistrer avec des edit start end, le nudge pour commencer Euh, régler leur transposition, les sélectionner de manière multiple ou pas, et régler ainsi leur vélocité. Par exemple, attention, je sélectionner la bonne. Je peux aussi augmenter. Ok, on a donc fait un premier kit de drum, une basse longue qui suit dessus. Et maintenant, j'aimerais bien enregistrer ce qui se passe dans mon Roland SH1. Pour entendre mon SH1 que j'ai branché, il faut que bien que je le mette en in. Et donc, je vais pouvoir ainsi monter tout doucement avec un pattern qui est déjà joué. Pour le coup, je vais en je vais créer un pattern moi-même. Donc pour ce faire et pour le contrôler, je vais créer ce que, piste midi. Je vais appeler, encore une fois, toujours important de bien nommer. Sinon, quand on va ensuite copier des patterns, on va complètement se perdre dans les différents instruments. Tous ces instruments vont rester sur toutes les séquences que l'on va créer. Donc, pour ce midi ça, je vais sur la midi, je vais sélectionner mon midi pour boutique. Ok, c'est parti. Ok, maintenant qu'on a le SH qui est paramétré, je vais venir l'enregistrer en audio pour le garder par exemple. Pour ainsi aller dans le looper On va donc aller sur un programme qu'on n'a pas encore vu, qui est le MIDI clip. Pour ce MIDI clip programme, je vais aller charger un kick que j'ai J'avais donc dans mon sample pool ce nouveau sample. Voilà, qui est pour le coup pitcher. Donc je vais aller dans Edit Clip, le WMT. ce sample, donc le, couper en, différents morceaux, je pourrais gérer différentes chops. Ok. Je peux gérer de manière manuelle, avec les thresholds, par région, par BPM. Il me propose automatiquement bah, de pré-couper euh, les samples euh, suivants. Je peux ensuite rajuster tout ça à la main si besoin, start et endpoint, euh, que l'on peut gérer avec les, Q aussi si on le souhaite, ou avec la grande Anyway, maintenant que nous avons ça, qu'est-ce que je peux en faire Donc tout simplement, je peux, en appuyant sur Shift, le processer ou le convertir. Je vais le convertir en non destructive live et créer un nouveau drum kit. Douceau. Donc, si je vais dans ce drum kit, j'aurai disponible. Ok, super. Donc je suis un peu bloqué sur euh, les différentes notes puisque j'ai uniquement ce que j'ai à disposition, ce que j'ai samplé. Donc je ne pourrais pas jouer de nouvelles notes si je n'avais pas cet instrument en live avec moi. Donc comment se faire et quelles sont les possibilités, euh, on peut justement se servir du key group. Donc sur ce key group, je vais sur le programme où j'avais initialement mon MIDI SH. Je viens sur la fonction sampler. Et sur ce sampler, je vais pouvoir magiquement sampler tout ceci et les notes que j'avais créées. Tac, tac, tac, tac. donc ça va ainsi jouer une par une. les notes qu'on lui a demandées. Et donc maintenant qu'il a joué ces notes-ci, on a... C'est super On pourrait ensuite bah, copier cette séquence dans la 2 pour créer par exemple break. Ok, do it. Donc nous sommes sur notre séquence 2, sur ce break. Sur ce break, je vais dire par exemple, côté drums, play. On va supprimer tous les kicks. Je vire mes kicks. muter la basse sur cette partie. On va le mettre que de deux sur ce dernier. tout le reste qui était présent ici. je je viens donc couper ça. Super. Donc j'ai 3 et je l'ai appelé Drop. sens que ce sample n'est pas dans le pour, cela, un gilet avec glace. Et voilà pour les, grandes fonctions. Donc ensuite, on va pouvoir construire notre, track comme ceci et, repartir comme on le souhaite. Je vais tourner deux fois l'intro. Je peux le construire en mode song aussi. Je peux faire performer live. questions ou suggestions, faites-nous en part en commentaire, on sera ravis de faire une vidéo dédiée.